This song presented by DJ Niraj Varma. नीरज वर्मा नीरज वर्मा नीरज वर्मा जिला कासगंज जिला कासगंज जिला कासगंज जिला कासगंज DJ Art Music, DJ Art Music, DJ Art Music, DJ Art Music. नीरज वर्मा नीरज वर्मा नीरज वर्मा नीरज वर्मा जिला कासगंज जिला कासगंज जिला कासगंज जिला कासगंज DJ Art Music, DJ Art Music, DJ Art Music, DJ Music. రజవర్మ నీ రజవర్మ నీ రజవర్మ Tela Kasdanj, Tela Kasdanj, Tela Kasdanj.